Aquest punt eh, va començar a funcionar fa un any i pico, és relativament recient. Està situat al barri de la Riera Bonet, que és un barri que està una mica a les afores de Molins de Rei, i està dins d'un centre cívic. Amb el grup de, dels hackers, que estem els divendres pel matí, el que fem és agafar la gent que són majors de 65 o 70 anys vale? i fem activitats específiques per a ells. Les anem variant, fem imatge digital, fem internet, podem fer ofimàtica, una mica el mateix però adaptat al seu ritme i una mica el que a ells els interessa. Llavors matxaquem més les coses, anem una miqueta més lents, fem més apunts, aquestes cosetes. També ells, a l'estar en un grup on tots són de la mateixa edat, doncs no, no s'han no d'esforçar tant o han de seguir el ritme de la gent més jove, sinó que poden estar més relaxats dins de la classe. Per què hem triat dibujos de otoño? Sí. Hem triat dibujos d'otoño perquè estan en blanc i negre, veieu? Uh -huh. I com cada moment treballarem amb imatges en blanc i negre per no liar-nos, sí? eh, els dibujos nos van molt bé. Quan nosaltres veiem els dibuixos per Google, veiem una miniatura del dibuix, us en recordeu? Sí, sí? que ser gran. Exacto, que hay que hacer en grande, ¿vale? Entonces, cuando encontremos un dibujo que nos gusta, ¿vale? El que sea, cuando tenemos la imagen aquí, ¿sí? ¿Veis que de lados pone muestra la imagen o ver imagen? Sí. ¿Lo veis? Ver imagen. Ver imagen, nos damos un clic. Ver imagen. hacer clic. Y ya lo vayan al top Ajá. Si vamos a pequeño, no pasa nada. Pero si vamos a grande, las imágenes se acaban viendo más, necesitamos estiramos mucho. ¿vale? Per això les guardem... Exacte, actes, un pixelat, que es diu, que si ven tots els quadraditos, sí, sí, sí, heu vist alguna vegada. Píxels, píxels. Píxels. Vale. Cuando tenemos doncs, la imagen aquí, fem un clic amb el botó de la dreta. Y veis que hay una opción que os pone guardar imagen como, o eliminar idees a la imatge, Llavors, en aquesta finestreta que us ha sortit a tots, mhm. sí, us ha sortit a tots, oi? Aquí, ¿vale? Hay que clicar donde pone escriptori. Sí, espera. Bueno, aquí, mételo aquí. Aquí, ahora a la, la d'esa, de La imatge, i ara se aquí. clica i ara, ahora, y ahora se borra. A, vamos a poner setas de otoño o bulets. bolets? Bolets. Bulet. Bulet. Voler no. s'escriu ah, bolets, bolets, bolets, sí, també. Bolet TS, no? no? Bolet. La salida no <laughs> Que, que jo estic aprenent eh, català. No sé què, a vegades li proposo jo un repte, com això del GIM. Com que ja sabíem fer servir les eines web, vaig pensar, vinga, va, llancem-nos amb el GIM. Val? Que tardem un any en aprendre, doncs tardem un any, tenim temps, vull dir que no passa res. I anem mirant així, els internet doncs els hi va agradar, però volien repassar, doncs hem tornat a fer internet una altra vegada Llavors, depèn del que jo crec que els hi pot anar bé i del que ells em demanen, doncs muntem aquí una cosa entre tots. Sí. Llavors cliques aquí. Sí, sí. I ara tens dues maneres de fer-ho. Sí. La primera manera seria baixant-ho per aquí, sí. veus? Jo clico aquí i ho mantinc apretat, eh? És com per darrere s'ha fet petit. Sí, però m'agrada més l'altra manera, no? Vale. L'altra manera és venir aquí sota, sí. cliques, perdó, sí. cliques i ho fas petit. I ho faig petit. Sí, són les dues maneres sí. igual de vàlides. Ah, sí. Aquí és una. La ràpida esta. Claro, I aquí és otra. Aquesta, aquesta és més ràpida. Jo crec que s'enganxen perquè són gent gran que són bastant actius i bastant motivats realment. Eh? O sigui, hi ha molta gent que fa informàtica però fan milions d'altres coses. O sigui, són gent gran molt activa. I el tema dels ordinadors és una cosa que sols a casa els hi costa molt d'aprendre, però sí que si els hi guies una mica i tal, realment els interessa. Tinc noies aquí, tinc senyores que són unes cracs eh, utilitzant eines web per fer retoc d'imatge digital i fan coses realment maques. Llavors doncs, fan postals pels nets, per Nadal o felicitacions a Nadal, les envien per correu i els hi agrada, i els hi, els hi motiva perquè veuen que els hi surt, que ho fan bé i que a poc a poc cada cop saben fer més cosetes. Ah, hi ha coses que són difícils. Ah, en aquest, en aquest moment això té eh, una mica difícil. Bé, doncs per gent com jo, que som ja gent una mica gran, eh, i no hi hem tocat mai aquests aparells, doncs d'entrada ens sembla molt, molt complicat, perquè és una, són una extensió infinita, eh, que no te l'acabes i si no tens una bona, un bon professor o una bona professora, algú que et guiï, que et vagi doncs, pas a pas dient el que has de fer per anar-hi entrant a mica en mica, si vols fer-ho tu pel teu compte, pràcticament et perds i no dic que no ho fem a casa, però necessites algú que et vagi introduint, com aquell que comença a aprendre a llegir i escriure. Ui, el meu nen me diu, ja, tu tens que fer ganxillo i, i pum, i jo li dic, jo, això? No, no, jo esto, estic actualitzada. Has de passar per una sèrie de, de, de camins que amb la pràctica ja ni miraràs per on són ni miraràs com se fa, sinó que automàticament, directament, pim-pam, pim-pam, arribaràs al lloc.